Jo, jo, jo, na můj back, got 316 DM doubles Nemám dýz, no dýz, kde slajček na slajček Vidím, že do toho hodně slide back Do prdy si grind svůj back Grindu na beatu, chain high neck Double kill, I choose my scope Tenhle life so far je dope right? Na můj back, got 316 DM doubles Nemám dýz, no dýz, kde slajček na slajček Vidím, že do toho hodně slide back Do prdy si grind svůj back Grindu na beatu, chain high neck Double kill, I choose my scope Tenhle life so far je dope right? jen on Je tak mokrá že začal šavr on Každý může o toho vidět, když a pak mi Tady se udělat Běž tak pičo, tak si běž a to co si zameškal už nikdy v životě nestíneš Slyšel si dobře, tak už běž a to co si zameškal už nikdy v životě nestíneš Já celá bod white army, vidím, že mě like me, no face známe Whitey, every party, rozsekám invite me, hej Neznám ani tvoje nejmá, jediný co chci je to všechno dělám just for fun a nepřesnou nahrávám roku nejsem s trackem Dana Vybírám si, jenom Rio Bros, jenom teď co I want A co je to za kouř mojich lan? To bude asi skanka, jak už na ten drama Piče neskoším, jenom do sněhu, ty Banana na mých očích rejbem banana na mých očích je rejbem, Banana Pičo na mých očích je rejbem, bana na můj bike, got 316 BMWs Nemám dýz, no days, slide check, na slide check, Vidím, že do toho to jako není back, Dopadu si grind svůj back, grindu na beatu, chain high back Double kill, I shows my scope Tenhle life so far and dope Ride na můj bike, got 316 BMWs Nemám mám dých, mám dých, kde slajček na slajček Když je do toho, tak mi slide back Dopedu si clients svůj back, grindu na beatu, chain high neck Double kill I shows my scope, tenhle life so far and Tak jak vanila, chtěla mít pohodu, víno mi nalila, ej A naprva si celý day, já kdo říkal mé to pejana Nevolej na mě, hej, já mi teď na to nezapomínej, New Chanel, ej A já žiju si líp jak ty, ale ne si zameškal už nikdy nestihneš A jako to si zameškal nikdy nestihneš Když byla sotě jak vanila, jen vás starý stročky A furt mluvila stejně mám radši A rumrlo ten jenom stop a tu nekoneš to pohodu I did I na můj bug, got 316 BMWs Nemám bíznou, když slide slajček, na slajček Když je do toho, to když back Do produci chrání svůj back, tu na beatu, chain high neck Double kill, I shoot my scope Tenhle life so far and dope je na barejlou Chce být se mnou a nemůžu říct Ale neví, že se mnou je to bango, Ale prostě strik grup užili Jistou forci zem nevolám poli spoudu Rap fox a radši věří si, Jak by řekli, za kolik lidí se stane, že jde číst Moje flow a to to tu reflák Se nekarole mají kde slaying low Teda nekrasnější sánou A bro tak na ten beat jo, bro tak na ten beat a to se šíc Ale i já jsem dělal má hip a big big big Jo má to na IG story Dika každý ví, že já jsem big Skin ale divining tým a oni ví, že nejsme last place Vím, že když nedívám money, tak je to na hovno se jeg kryp, kryp, kryp, ei. Kryp, kryp, bransjen, jeg trepper steiner, tårer, det syter, løp, ei.